souvenirs. Bili! Suklay? Ay, hindi suklay. Oh, may pang kilo to. Okay, pili ka lang dyan. Ang sarap ng mais. Gusto ko ng mais. Hmm. na tayo ng mapagkakainan at tayo ay gagala ng kay Bonggang Bongga. Kailangan <laughs> ko ng pangalap eh. Oh, bili ka na. Magkano? 80? Ay no, maliit. Ay, maliit. Meron kasi stick lang eh. Hindi ganun malapad. Rồi về về bông thì bông thử. Tay mo. Saan tayo kakain? Ang sarap ng mangga-mangga pa to. Wow! So, ito yung mga dry or dry. Ang ganda naman ng mga wine nila. Mga dried... Uy, may dried okra pa oh. Wow. Ang ah, sarap ng mga sweets. Ha? Ah, 啊，早餐。 ano ate? Nakabili ka? Wala na atang kainan dito eh. Oo. Oh. oh, yan. Meron din dyan oh. Ang oh, mga fruits naman yan. Hmm, nagugutom na ako. Why, broccoli? Wow, cute naman. Ay, odor oh, yan. Ay, ano ba to? Hindi ko alam. Ang cute! Kasi kami ng video. Mga gulay yan. May ano yan, Moy? Kasi hindi sila magtinda ng gulay na. Hmm. Kapilian na. Sa eh. atin yan. Oo. Ayan, may pagkainan na. Uy. Grabe oh. Hi guys. Hello guys. <laughs> Jennifer Antonio Domingo. Jennifer! Jennifer lang, mahaba ba yun? Of course! Saan tayo kakain? Na-stone kanina? Magkano yun? Ha? Nais? Oo, masarap! Ah! Nag-card. May kainin doon? Guys, kain muna tayo at kami binuto. Stop over muna tayo sa restaurant with Ate May. Hindi, sexy ka pa niyan. Ayan, mura lang pagkain dito guys. Kung gusto yung kumain dito, mura lang. Oh. 15 pesos lang yung ano, oh, rice. Tapos, ano... Pero madaming ang talaga. Oo, maraming pagpipilian. Pero meron na kaming mani, meron na kaming mais, oh para kami nagutuman. <laughs> Mami natin baunin yan, diba? Alam mo, wala na. init yan. Ubusin tayo mamaya. Malapit. Hmm, oh, ang dami na. Chicken nga daw kasi yan. So, oh, ito na yung mga namin. Ulam na namin. Ano yan? Ayan, ang buto. Ah. Oh. Ito lagi ang ginagawa ko sa bahay. Ang cute. Tinutupi yan, kaya mga anak ko gusto ko Kaya mo. Marunong... Uy, chopstick natin. Marunong din pala sila gumawa ng ganito. Oh. Hindi, uso sa kanila talangi, babi mo. Ah! Oh, yan yung pagkain namin. Ito is 250. Yung baling namin. Guys, kaya kami tayo. Sawa-sawa sa malo. Sabi ni Jen, ano daw ko? <laughs> Mangyay na naman ng babae. Mmm! Sarap! Isipin mo parang buhay pa yung ano mo. Sarap! Sarap! tama na. Baka kayo maglawal. mm. Guys, tapos na kami kumain. May energy na kami maglakad. Inom muna nga ako para Hi. bawas naman kung bigat ang Ang sarap ng kinain namin. Hmm. Ang dami nag-stop ng drink. Ay, nakakanta. Ako, ako, ako, ako, ako, ako, Nasaan? Hindi mo yan naiwan. Lapit. Hello! Isa ba tayo? Mungha na tayo. Ay, sakit lang. Ay, paghinit ate. Ang aking... Hindi nga ako takot mangitim, di ba? <laughs> so, ito na po yung ano, ng napakaham. Tawag na nito? Glass. Glass. <laughs> Glass walk. Glass walk bilog, o, oh, di Yan. Falls. Welcome to the Hule Laggard! Cart naman to ate! Wala Laggard. Ay, Hule Laggard. Ha? So, yun yung pinuntahan namin kanina. O, tara na sa taas! Anong meron doon? So, ayan yung cart nila guys. So, Dalang ticket natin.